Ciao a tutti, sono Elisa e ho 28 anni. Sono molto contenta di condividere con voi la mia esperienza con Tao Pace, in quanto nel mio caso mi ha assolutamente migliorato la qualità della vita. Ho approcciato la prima volta con Tao Pace ancora tre anni fa, grazie a Emanuela Battagia, operatrice Shatsu. Mi sono rivolta a lei perché fin dall'adolescenza soffrivo di forti attacchi di emicrania che mi costringevano ad assumere almeno due o tre volte la settimana, sia antinfiammatori che antidolorifici e almeno uno o due volte al mese avevo episodi acuti di emicrania che mi costringevano a letto, al buio e molto spesso anche i farmaci che assumevo anche in quel caso non avevano molta efficacia. Da quando appunto Emanuela mi ha spiegato dove applicare i patch devo dire che la qualità della vita mi è assolutamente migliorata e ho notato subito dei miglioramenti da lì a pochi giorni. Adesso sono veramente contenta perché eh, non assumo più farmaci in quanto non ho più episodi di emicrania. Devo dire che i taupacce mi sono serviti moltissimo anche durante la gravidanza perché mi hanno migliorato moltissimo i dolori che avevo alla schiena e quindi mh, mm, ci tengo veramente tanto a ringraziare eh, Emanuela Battagia per avermi fatto scoprire questa tecnologia Tau Pace e soprattutto voglio ringraziare la Tau Technology e soprattutto il dottor Fontana per aver inventato questa tecnologia davvero così innovativa e soprattutto efficace. A me ha cambiato veramente la vita in positivo e spero che questa testimonianza possa essere davvero aiuto a qualcuno. Ciao!